За дараагийн видеоны сэдв онлайн курс жилийг боловсруулах. За энэ видеоор бүгдээрээ курс хичээлийнхээ төв модуль гэдэг дэсэнс хуваалцдаг. За энэ модуль байгаа. За модулаа харж байгаа бүгдээрээ а курс хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах байгаа. Энэ миний онлайн курс хичээлээр орох юм бол за миний хөтөлбөр байгаа нэг тавч агуулга модуль 1 модулгүй явуулгын. За тэгээд зорилгоо бичсэн байгаа. Жилийн курс шилхэгийн зорилгыг. За энэ зорилтуудыг би ингээд сэдв болгоноор зөвлөдөө бичсэн байгаа. Та бүхэн мөн адилхан. Үгүй адилхан сэдв болгоноор зөвлөдөө. Хэрэгтэй. За ингээд бүгдэр жишг төлөвлөгөө. За энд бол э, оюутнуудад зориулсан хичээл бишээс 16 7 хоног жилийн дэвшлэгэн төлөвлөсөн. За тухайн 7 хоног судлах цагууд бай. За унших хичээл. За 3 дахь 7 хоног 6 дахь интерактив хичээлүүд. За видео болохоор 5 7 хичээлэн байна. За хэлцүүлгүүд. За тэгээд дасгал ажлууд шалгалт 7 дугаар 7 хоногт. За 15 дэх шалгалт э, шалгалт хоёр байна. За энд бол тэмдэглэлийн тайлбарыг оруулсан. За тэгээд доотлолт нь үнэлгээ, үнэлгээний хэмжээнг үнэлэх арга гэсэн байгаа. За тэгээд курс хичээлийн хамгийн доор энэ арга зүйлийг тав бичиж болно. За ингээд биний хөгжүүлж байгаа ийм 10 дугаар ангийн хичээл за бүгдээрээ syllabus гэж орохоор энд бүрх ашиг өстой. За тэгээд edit syllabus хийгээд за энэ бол энгийн командууд байна. За зураг оруулах зайл командууд байгаа. За эхлээ бүгдээрээ хөтөлбөрийнхөө нэрийг биччихье. За тэгэнт бол хийм. За 10 дугаар ангийн хиймийн гэд нэрлсэн зүйл байна. 10 дугаар ангийн хиймийн онлайн курс хичээлийн хөтөлбөр гэд гарч явъя. За энийг бүгдээрээ хийдер 2 гэсэн стилээр бичээд оллуулах команда дараараа. За үүнийхээ дараа бүгдээрээ desktop жагуулах. За тодорхойлох цэцэгдээ бичээвчээ. Зорилгоо бичнэ. Зорилго. Зорилтууд. Жишг төлөвлөгөө. За ингээд эцэст нь бүгдээрээ үнэлгээг оруулах байна. За үнэлгээ. За энэ таван зүйлийг бүгдээрээ хийчих юм бол бидний хөтөлбөр бэлэн боллоо гэсэн. За параграф гэдэг бүгдийг хийдер 3 болгож өөрчлөөрөө. За энтер дарангууд параграф стайл хийдэгч байгаа. Одоо үндсэн өгүүлбэрүүдийн дандаа параграф гэсэн стайлаар бичих хэрэгтэй байгаа. За бүгдээрээ хар цэг дээр дугаарлах жагсаалт хийхдээ дараад зорилтуудыг бүгдээрээ хар цэгээр дугаарлана. За анги бүгдээрээ жишг төлөвлөгөө. За эхлээ бүгдээ хүснэгт хідэн баг нь хідэн мөрдөө байх үг гэдгийг тоолоод авчи. За бидрийг бол 8 7 он хийчихэж байх хэвээр. За тэгээ бол мөр нь бол биднэрт 10 мөртөө тэгээд 8 багантай байх юм байна. За ингээ бүгдээрээ хөтөлбөрлөг орохоор хүснэгт оруулах команд нэ дараад 8 10 та хүснэгт оруулалт 8 10 За ингээ бүгдээ хүснэгт орчлоо. Хүснэгтийнхээ хэмжээг ямар нэгэн байдлаар өөрчлөхгүй байх нь чухал шүү. Энийг маш сайн анхаараарай. За хамгийн ихний нүдэнд бүгдээрээ мэдээж 7 хоног. За дараагийнх нь сэдвүүд байрлана. Сэдв. За. За 3 дахь баг нь бүгдээрээ хугацаа. Оноо 7 хоног судлах хугацаа байх хэрэгтэй. За За эргээд нэг харъя. За энд хугацаа байгаад тэгээд үйл ажиллагаа гэж бичээд үйл ажиллагааг бүгдээрээ тэр эхний мөрний нүднүүдийг идэвхжүүлж нэгтгээд за үйл ажиллагаа тэгээд бичиж. За 7 хоног гэдгийг доош нь идэвхжүүлээд нэгтгэх хэрэгтэй. За нэгтгэхийн тулд бид хэсэгтэндээ та sales mss гэсэн командыг ашиглах юм. За энэ бүдгээ сайн сууж авах хэрэгтэй. Дараа нь бид нар сайн нэлийн олон хэрэг болно. За үйл ажиллагаа гэдэг эдгээр бүдгийг нь олуулах төвчин дээрээ дараах боллуулъя. За үйл ажиллагаанд хамгийн ихэнд бол унших хичээл тэгээ видео хэлцүүлэг даалгавар шалгалт гэж байгаа юм байна. За тэгээ бүгдээрээ бичээд явчихъя. За унших хичээл. За энэ бол ихтэй сургууль арвал лекц анхны бас эрхний сургууль бол нөгөө шинэ мэдлэг болох юм шиг зүйлс юм болно гэсэн үг. За тэгээ видео хэлэлцүүлэг. За даалгавар. За хамгийн сүүл нь мэдээж шалгалт. Шалгалт. За 7 өнөөгийн доор бүгдээ 7 өнөөгийн дугаарыг тавьчих. 1 2 3 4 5 6 7 8. За ингээ бүгдээрээ 8 дор 7 өнөө За бүдийг нь голлуулах хэрэгтэй. За итгэжүүлээд голлуулах тавчтай байна. За одоо баг нь өөрчлөлтөд тухайн баган дээр очих сум гарна. Тэр сумаа бүдэрэг хойш нь өөрчлөн зөөгөөд багныхаа хэмжээг өөрчлөх байгаа. За сэдв гэсэн мөрөнд бидний сэдв байх учраас за эхний юмнуудээ сонгоод хичээл нэгэ байшуулна. 2 дугаар 7 хоногийн ард байгаа хичээл 2-оо. За одоо 3-ыг 3 дугаар 7 хоногт За бид нар 6 сэдв байгаа учраас 8 7 хоногт орохын тулд зарим 1 2 сэдвийг бид нар 2 7 хоногийн туршид орох байгаа. За хичээл 3 нүүрс ус төрөгчийг 2 7 хоногийн туршид 3 4 дугаар 7 хоног. За 5 дугаар 7 хоногт хичээл 5 6 дээр 7 дээр хичээл 6. Тэгээ 8 дугаар 7 хоногт хичээл 6. Хичээл 6 гэхээр 2 7 хоног За хугацааг бүгдээрээ сүүлдэнд төлөе. За одоо унших хичээл. За унших хичээл байгаа бол энд бүгдээрээ icon оруулах хэрэгтэй. За тэгхийн тулд бүгдээрээ зураг оруулах командыг дараад canvas тэгээ course bindles canvas гэдгийг сонгоод ингээд эндээс бүгдээрээ За хамгийн ихнийх нь notepad буюу нөгөө унших зүйлийг илэрхийлсэн icon сонгохоор за энэ dimension гэдэг дээр бол хэмжээ гарч байгаа. Ийм 64 болгоод За ингээд бид icon ороод ирсэн. За үнийг голлуулъя. За унших. За нэг оруулсныгаа бүгдээрээ copy хийгээд paste хийгээд өчөж болно. За keyboard-ын дээрээс бүгдээрээ Ctrl C, Ctrl V гэсэн командынхаа ослыг ашиглаж болно. За эсвэл copy-с нугаа paste хийгээд яваа. За хичээл 3 чинь за Чи 4 дээрээ бүгдээрээ уншихдаа, хичээл 5 дээр уншихдаа, 6 дээр уншихдаа. За хичээл 8 дээр унших зүйл байхгүй. За оролцсон зургуудаа бүгдийг нь голлуулах хин дээрээ дараад голлуулаад явъя. За мэдээж хэвчлүүлэх байгаа. За одоо видео хэдих талаас бүгдээрээ видео байгаа вэ гэдгийг байх вэ гэдгийг төхөөлнө. За зураг болох команд canvas Тэгээд icons гэсэн хавцан дээр болохоор icon буюу зураг тэмдэглэгээнүүд байгаа. За эндээс бүдрээ видео гэлэхсэн icon-аа сонгоод dimension гэдэг 510 510 байгаа. Энийг бүдрээ 64 64-тэй болгоод update хийж. За ингээд голлуулаад нэг оролцныгаа бүдрээ copy за хичээлүүдээр paste. За энэ жоохон том онцгороо төлөвлөж байгаа бүдрээ байдаг шүү дээ. Ctrl C, Ctrl V. За ингээ оруулсан айкна. За хоёрдугаар лоонтой бүгдээр видеотой боллоо гэсэн үг шүү дээ. Ингээ бүгдээрээ дараа нь хилэлцүүлэг, хилэлцүүлэг гэдэг лоонууд байна. За бүгдээрээ модуль хийхээ санаж байгаа бол тэндээсээ бүгдээрээ тийг явчих. Хичээл нэг үзсний дараа бид хилэлцүүлэг хийх байсан. За тэгээд Canvas Course Files Icons за тэгээд эндээс бүгдээ хилцүүлгийг илэрхийлсэн icon сонгоод за хэмжээгээ дандаа бүгдээ ижлэр оруулах хэрэгтэй байгаа. Энийг 64 64 тэгээд 8 За мэдээж icon бүгдээ хөллүүлнэ. За copy paste тэгээд хилцүүлэхдээ 7 хоногт хилцүүлэх icon-ыг Ерөнхийдөө 1 7 хоног алгасаад ингээд өөрөө хийцүүлээ. Ашгүй. За зураг оруулах команд дарлаа. Canvas course files icons. За одоо дараагийнхан бүгдээрээ даалгавар дасгал даалгаврыг хийх хийсэн icon. За минийхэр бол нэг харандааны сургалтын icon байна. Тэрийг сонгоод dimensions гэдэг дээр бүгдээрээ 64 64 амт хийж. За ингээд icon-уудаа холлуулаад уснуудынхаа дараа copy paste Ctrl C, Ctrl V. За хилцүүлэхгүй 7 хоног удаа байлуулаад яваарай. За нэг 7 хоногт нь бид нэр хилцүүлгээ дараагийн 7 хоногт нь бид таалгуураа хийлгэн гэсэн байдлаар явж байна. За дөрөвдүгээр 7 хоногт бид нэр бол нэг шалгалт байгаа. За тэгэхээр Canvas icons. Quiz гэдгийг сонгоод 500 12 гэдэг 64 64 update. За 4 болон 8 дахь 7 хоног шалгах байгаа учраас бүгдээрээ мөн copy paste control C control V. За ингэ мөн яг За тэр текстүүд юм болуулчих. За анги бүгд тэр багныхаа өргөнийг жоохон нэрээс гадтыг харахад арай өвтөйхэн болгоод баган дээр очиод маузаараа зүгөөд оршин оршин зүгөөд багныхаа хэмжийг өөрчлөх ба. За бүх айкнуудаа голлуулууд бид нарт арай өвтөйхэн харагдана дизайны хувьд. За видеог унших хичээлийг за унших цааг мөнгөж өрүүлчихье. За иймэрхүү байдлаар харагдаж байна. За одоо бүгд эрх хугацаагаа тохируулах байна. Хугацаа мэдээж тухайн 7 хоногт хийж байгаа үйл ажиллагаануудаас хамаарна. Унших хичээл хилцүүлэх. За би унших хичээлийг бол ойролцоогоор 15 минут гэж бодъё. За унших хичээлээ 20 гэж бодоод хилцүүлгээ 15 минут гэх юм бол нийлбэр нь 35 болно. За 2 дахь 7 хоног даалгавар ороод иж байгаа учраас арай бага. За уншихаа би 20 видеого 5 даалгавраа 25 гэж үсэх юм бол 50 минут гэж өсөлжээ. За 3-7 хонд унших хэлцүүлэг байгаа учраас 30 минут байх хангалттай баг. За ингээд өвдөд 7 хоног шалгалт байгаа учраас 65 минут гэж тавья. Даалгавар 25 шалгалт 40 гэж 65 минут. За 5 дахь 7 хоногт бол видео хэлцүүлэг унших зүйл байн 45 минут. За дараагийнх нь 35 минутад хүлжи зөвхөн 200 учраас за энийг маань адилхан 35 минут. За шалгалтаа 40 минут гэж одоо даалгавраа 25 минут гээд нийлбэр нь 65 минут. За ингээд тухайн 7 хоногт э, зарцуулах боломжтой хугацааг бүгд ирээд төрүүлээд өчлөө. Суралцагч бол эндээс ихийг судалж олно. Эсвэл бага хугацаагаар судалж олно. За ингээд апдейт хийлээ бас хийсэн зүйлээ апдейт хийчихье. Тэгээд тэгээд хадгалъя. За бидний хүснэг тиймэрхүү байдалд харагдаж байна. За та бүхэн өмнөхийн дараа дутуу зүйлсийг үзэх хэрэгтэй байгаа. За ингээ анхаарал хандуулсанд